ini iya, mah nggak diajakin itu teman-temannya ya perkenalkan saya Nanan Harja manajer di Dunkin Donat Tanjung Raya selamat datang di Dunkin Donat Tanjung So we in one line. You stick to the table and you need to put your hands down.